Тие со насилство сакаат да ти ја одземат твојата слобода. Со насилство сакаат да покажат дека тие владеат со твојата судбина. Единствено ти со твојот глас можеш да владееш со својата судбина. Затоа искористи го своето право и својот глас. Затоа јас сум за слободни избори. Гласи слободно. Сите кои представуваат дека можат да владеат со вашето право за избор, ве лажат. Само вие располагате со вашето право. Искористете го и слободно гласајте. Со тоа што слободно ќе гласате, ќе гласате онаму каде што сакате да оди нашето општество. Затоа сум за слободни избори.